Μία ανέλπιστα μεγάλη έκπτωση για τις ημέρες του Πάσχα θα προσφέρει στις πιο ψαγμένες και προσεκτικές ακροάτριες του πρωινόμου μεγαλύτερη χαρά στις γιορτές, αφού θα αδυνατήσουν και θα πετύχουν καλύτερη φυσική κατάσταση. Αυτά πετυχαίνονται φορώντα τα καλσόν και κολλάνη μάνα, που εκτό των άλλων ομορφαίνουν την επιδερμίδα σα κάθε στιγμή που τα φοράτε. Τι τιμέ τι ξέρετε όλε. Όμω μόνο για σήμερα και μόνο για εσά που παρακολουθείτε το πρωινό μου, θα δοθούν 50 καλσόν και κολάνι μάνα στην τιμή των 19 ευρώ το καθένα στι πρώτε 50 τυχερέ που θα τηλεφωνήσουν ή θα κάνουν online την παραγγελία του από το site www.imana.gr. Τα ημάνα βελτιώνουν τη σύνθεση του κολαγόνου και το μεταβολισμό, ομορφαίνουν την επιδερμίδα σα και μειώνουν την κοιτίδα, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουν το αδυνάτισμα. Πώ γίνεται, μια έξυπνη ιδέα που υλοποιήθηκε από το μεγαλύτερο εργοστάσιο νημάτων στην Ευρώπη. Το έξυπνο νήμα η μάνα επιστρέφει στα πόδια σας την ευεργετική ενέργεια που το ίδιο σας το σώμα αποβάλλει. Μελετημένα και εγγυημένα περιποιείτε τα πόδια σας όπως οι καλύτερες κρέμες της αγοράς και δεν χάνει ποτέ τις ιδιότητές του. 19 ευρώ λοιπόν μόνο για τις πρώτες 50 που θα τηλεφωνήσουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 770 7323 για να σιγουρέψετε την τιμή ή παραγγείλτε το κατευθείαν στο www.imana.gr. Το καλοκαίρι πλησιάζει και εσείς θα είστε έτοιμες με πιο όμορφα πόδια, πιο λεπτή κορμοστασιά και καλύτερη φυσική κατάσταση.